Fiscais esteamos a vivir unha das páxinas máis vergoñentas a escala mundial. A pandemia desnudou por completo o sistema, a súa crueldade cos máis desfavorecidos. Basta olhar todo o que pasou cos suministros sanitarios, respiradores, máscaras, EPIs, etc. etc. Un vergoñento negocio das vacinas, primeiros máis ricos e o resto a esperar ou a morrer. Ainda que isto que estea, parece que está a remover conciencias, non podemos deixarnos enganar. O sistema sempre vai a buscar argumentos e subterfugios para manterse, para justificar a súa existencia, para justificar as súas atrocidades. Non quería seguir sin amosar un dos exemplos desta situación e deste desgarro, deste sistema perverso, E aquí temos con nós as compañeiras e compañeiros das residencias Domus B, que son o claro exemplo da privatización de un servicio que tiña que ser público, que están a sufrir gromos nas súas residencias, pero con falta de EPIs, con falta de personal, doblando turnos e unha dirección que se nega a negociar un convenio colectivo, en definitiva, as súas condicións de traballo. Para elas pido Un aplauso. Por iso, ese berro que tantas veces nos acompaña, coa ciga na rúa, a loita continúa, é máis acaído que nunca. Porque non nos vai a vir de modo automático un mundo mellor. Necesítase dunha loita permanente para mellorar a sociedade, para quedar un mundo máis xusto e solidario. Temos, compañeiras e compañeiros, a obriga de sementar, de traballar arreo na organización, na autoorganización da clase traballadora, das clases populares, comprometalas na causa de labrar a loita para quedar un mundo mellor para botar abaixo este sistema perverso e inhumano. É por iso e a CIGA seguimos a mobilizarnos taimudamente, demandando políticas para unha salida xusta, galega e xusta desta crise, que nos permitan camiñar cara a unha situación de emprego, salarios, pensións e condicións de traballo dignas. Compañeiras e compañeiros, falar dunha sociedade máis, máis igualitaria é falar de unha fiscalidade máis xusta e progresiva, é falar da necesidade dunha banca pública, é falar de servizos públicos, de sanidade, de ensino, é falar de acceso á vivenda ou á enerxía como un dereito, e non como un dereito básico e non como un obxeto de negocio. Falar dunha sociedade máis xusta é falar de igualdade, dos dereitos da muller, dunha sociedade feminista e feminizada, por iso a CIGA temos convocada unha folga de mulleres para o vindeiro día 8 de marzo. falar dunha sociedade máis xusta é falar dun dereito vital, que é o dereito ao traballo. Ese que nos están a roubar nas nosas comarcas. É por iso que acabamos de convocar unha folga xeral en Ferrolterra e un Ortegal para o vindeiro día 10 de marzo, día da clase obreira galega, día da conmemoración meloita. Unha folga que temos que acadar sexa masiva, Por iso, vaya por diante o noso compromiso de traballar arreo para que así sexa para que nos devolvan o roubado adiante coa folga xeral. Coa ciga, na rúa, a loita continua. Hey, hey.